prostitute that kaboy said what are we buying you don't know yomuita kaboy yomusajja mkulu sebo ah, kato kentu ye pussy what are we ah. buying he must sell his uh, equipment it was kamba kube kamba kube obutambi ebintu ejibewanike kamba kube obutambi ebyenda bibewanike lekamba kuba obutambi emitima gibewanike emitima dududu emitima dududu for us baganda we have a very good proverb Once you see a calabash of beer, you pay back with a calabash of beer. You destroyed my political career, I've also destroyed yours. But I was provoked. I have done it in self-defense. But as a Ugandan who believes in the traditional religion, mm -hmm. I will never give evidence against you, but compensate me. The more you did it, yes, they don't know when I last captured them. Mm. They have used the Chinese, Israelis, everybody have defeated everybody on this technology so kati banja lya mwenge eh. liggwa na mwengeliggwa na mwenge obakubye ebape naye ngo kikoa and the president knows now that i was an innocent man because Museveni gave the, them his lawyer, Karugire, the one who is handling the case. Mm. They targeted me for nothing. I was an innocent man. and book the subjected me to a, a campaign of malicious articles where I was described as a madman. Fortunately, Bukede recently received money from America to destroy the Catholic Church. You were saying, Kaira, you bought a house. You were saying you were attacking the Catholic Church. Married priests. Don't you know that we have married priests in the Catholic Church who convert from Anglican Church? Why do you concentrate on the Catholic Church? Are these policies who are marrying, who are producing children, are they producing children from our daughters and wives? You are stupid, and Buked must be boycotted by all Catholics. bino ebirowoozo by'owulira si byamukubiza pulogulaamu eno abaddukanya pal fm oba abakozi wabula by'abantu si kinoomu era nga bw'obiwulidde essaawa kikumu musanvu katanyiza mwenda pal of africa fm mukasa fred kiwala kiku nze nkyalo okubeera nga nkutuusaku byonna nga bwe bigendera ddala maaso omukukunafu kakati bwe nali wano mhm. omanye nze sikosa shortam strategies mhm. i told you mhm. that museven has avoided forceful vaccination nagamba mugende abagala babakoleki kiriowakemu and i said kiryowa mm. don't involve government You are on general mm. if anybody all drugs have complications mm. and in this case mm. you were marketplace mm. you were donated to by donors mm. and these drugs are valid. they have been tested on their own people mm. some drugs have 50 percent 80 percent except the american drugs what is this story i told each one mm. because when I think it's to a man who wanted to sell drugs, mm-hmm. once everybody is forced, there will be a shortage, and then they will sell their stock. Mm. kakati laba stolenrecords 2000 cases of covid job side effect kiriowa you are going to pay you drug the government into this namubuli oyo mwana waliwo e eh, nda national drug authority eh. efunye cases abantu enkumi bbiri eh. abafunye side effects oba obulabe oluvannyuma lw'okubeera nga bagamba i worked for museveni for 14 years i know him museveni is not an opportunist is not a populist museveni analyzes what he does when he comes out he has analyzed bwakugamba abo basantisi bange he has attributed abeera ye akyejjeeko nga omusalaba agutadde kubaliyagambakoambye kino naye oyo kiryowa ngaakolagana ne munne bebaleta eddagala mulibye muli kwesi mhm. kubanga balina sitooko yaabwe kati kiwanuka iwalayabo ate bakikoze ono simayegoono ono wakava mpaano ono ezoluso emborodine kesi tajja kaaba ono mayegoono bamulipye ye yakoze eki batemba ne balira batemba ne balira e, batemba ne balira e, batemba ne balira abanene batemba ne balira ennyonyi ejja ne balola ejja ne balola ennyonyi ejja ne balola ejja ne balola ennyonyi ejja ne balola babagulidde ne tiketi ani yabagulidde aisisi yabagulidde eya tiketi bagenda na business club alaunsment alaunsment this is the last announcement. Entebbe Amsterdam, Entebbe Amsterdam. Those in the business club are boarding. Start boarding now. Mm-hmm. <laughs> Ejogo mba. Nkaba tera mkampulita. Kunumba. Mm-hmm. Mm. Why do you attack an innocent man? Mm. That we must suffocate him into submission. Mm. All of my businesses. Mm. buli kaseera konna president naka recently the president gave me money which was taken over by this arrogant man mm. who is hiding in his house he's holed up in his house mm. he was forced to bring the money but the money is not yet on my table mm. bas mukuba ne bazimujjako let me get this money Okay. Why do you call, what crime did I, you, you hear him talking? How can a minister fear an election in his constituents? Powerful minister, I knew. Now, one day, I how to manage scientific elections akavubuka ako kakakwata ndakati kakati duka nkalaba wano mutoyi kali mutoyi bino ebirowoozo byowulira si bya mukubiriza puroguramu eno abaddukanya pal fm oba abakozi wabula by'abantu sekinoomu era nga bwobiwulidde katuveeko mbulango buno ate tukomewo twice owempaka akunaba ebiri eh. if you had solved this issue earlier you wouldn't have reached where you were mm. tokutemba nyonyi you must compensate me bakulirire yes kyekyokka they have no solution i'm not ebanja lyokka yes they must compensate me they destroyed my political career when mm. i was young cannot join kati, the opposition bino byonna cannot work again in government mm. so and they have sabotaged me for eight years buli kasente kange konna omulenzi oyo nakakwata e, eri kimirundi ze nokulya bom more brain, brain than you you are enjoying privileged wells me i struggle as according to the bible nja kuba kubamba malewu total destruction carpet bombing if you don't give me my money my compensation i'm not killable kakati nkugamba e, eh, oina story jobadde otugamba aba police yesterday uh mhm. -huh. i was moving in town mm. and the two police pickups uh mhm. -huh. blocked my way uh mhm. -huh. i thought i was going to be arrested they said gentleman mm. we cannot arrest you you are our hero what is being presented to parliament as our wishes are not uh -huh. Mm-hmm. They don't represent the policy demands. Mm. We don't need tents, we don't need what. Mm. We need only three things mm. power, utilities. Mm-hmm. Even in Inaguru, power is rationed. amasanyalaze abasirikale naffe reports bazituleetedenga yakatabeerakudute nenaggulu nensambya all of these areas hey. tewali masanyalaze bagenda okuddayo agenaggulu bagateekako ko masaawa satu Mm. ne bagazaako kkumi n'emu mm. bakazi babe bafumbisaki tewali mazzi mm. nabagamba nti you people you even has supplus power ate nga mugisasula we produce more power than we need naye nga tetugafu naye nga extra voltage tuzisasula mm-hmm. why don't you give it to these security forces yes kubanga bwe bakola uab e buganda invested in uab e the original uab e Mm. naye the reason as a benefit all of mango installations used to get power free of charge obot mm. Oh, got a line from jinja mm -hmm. to, to lira mm -hmm. with a standby generator a very mm. powerful one mm. it was removed from lira by dokita kaira when he became a minister of energy in 1986 mm. yes naye mwemulowooza tinkwatirako obufuuka bumbowa thats why the police is brutal thats why museven does not get votes from the police from another important issue according to the police is their sako sako yabwe yensonga yokubiri tewalina muntu ayogera gyeziri wu kayigula left sabit left uh -huh. and the when they go to parliament they don't mention it hey. Eh. what about the army hey. Eh. has wazalendo the biggest hmm. bank in uganda wazalendo what sako. happened with the police uchola explain sako yabwe eyaba police hey. sente za eriwa badam bya tent bazipiremu first shot of the three issues esoka ya matanyaze yaka mzee you should interview eyo kubiri ya sente za abwe musako museven is suffering hatred anger in the police because of these people they are sako mm -hmm. how can you deduct somebody's money without any benefits is it a sacco is it a national security fund is it what babasalangako kumi kumi kati nebwofiirwa nebwokola otete bakuwayadde ekikumi yatalking about national security fund soka olinde tamale ebyo bulijjo gyebiri kyobula bali buluto bajja n'obusungu bwabwe ensonga yo nga teri mu mawulire why transfer the anger is museveni stealing their money the idiots who are eating this money are silent. They are not even mentioned. Now, the police baba baba baba. Um, police baba. Auntie, psychology. A brutalized kid. Mm. Attack baba bana baganda bewaka. Mm. Umusajja kubakwira kumwinga kuba mukazi we. Mm. Kwaje alagira obusajja. Mm. Kati the hmm. police is violent on the population because is is under. Mm. Torture inside the barracks. ekyo tekiba kibi nnyo omusiribano balowooza eh, kitebeerangayo mupoliisi yali awambe gavumenti siyadi bale was a policeman thats why the police is negrected abantu bebuuza abapolisiobulaebajja mubutalebanyo bwe bajja mwe mwe muluddewo ekisuula mukisuule ngaabazungu eyotipolisipolisinebatwala bodaboda zabaana bodaboda zabaana mitwalo etaano mwe mwe mwemumuwagira mwemuwagira mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, inside museveni is suffering from transferred anger and nobody can tell him military installation eberabona omwana evako etya amasanyalaze tamale but gashumba why do you forget very quickly the other day you were arraigned before court that you massacred it as a general mm. not on the byokulwanyisa mm. if there was that bill of mm. denial of bail mm. gashumba would be talking mm. kati agamba for me i'm different mm. to solve this issue of this young man mm. get a, an inquest Mm-hmm. omwana ajayogere the judge who is presiding over mm. was forced by bakamire mm. to surrender land he had stolen and mm. put it in names of his son is mm. unfit to preside over that, that case ainam conflict of interest anti babaddira baddira abaana ne babatta ne bakuteekako omumalisi mm-hmm. nti bakwata omusajja zizinga mm-hmm. nga yennanyina ettaka ery'ekitende lyonna naye nga tatunda Mhm. kakati nebamuganda nebamuvunana mada tiase mhm. mukazi wenga tamuse mm. tiwali mukazi kugundi yona evidence nebamusekako mm. nebaleta omulamuzi mm. nga mutabani we bamutta yalabange ono eyatta namusiba life imprisonment i followed the matter when uh, general otafere came mu minister of justice and otafere being a good man nakinonyereza mm-hmm. nga all the investigators have been transferred from kampala nga babatuttewa nga babajjawo his land was stolen by oh, judicial officials including judges nebamusibeta kali balibbe olwo yinula egenda okwisa oluguudo mu ttakali mhm. ekitende biliyoni mhm. mukaaga naye omusajja ntumugjayo mm. omusajja batumugjayo nebamugamba totadde mm. sente zo biliyoni mukaaga ku suspense account mm. yazigaana mhm. covid bwaze nebamuyoola mbu yafudde covid how can you find a, a cops of a covid person in a mortuary. Mm. Nimwe mugenda kudda wa yinula mugenda kudda wa kati babadda mauli ne bugula bono wa mauli bude toilet papers ne bugira to oyo omwana mm. ne bokebera ku lost ayo muwala mm-hmm. the the the girl had the habit of moving at night mm-hmm. to she made two disparate phones in that area where she was murdered mm. one to Nairobi another to America mm. the boy they are choosing yalimu akerere mu night prayers mm. nebamutwala enalufenya nebamufumita mumatu nebagonona nebamuteeka ku, kugundi ku video state mm. that you killed the, the boy all this evidence adduce out of torture is illegal mm. kambabulye timiteriyo obo buledi pepo bonna obuwandika bwagasomba going to get 12 banes omuwala oyo mm. mm. eyafumbirwa omulenzi oyo mm. eyali agenda okufumbirwa taata we mugagga nnyo mm. is a senior man in the usa government mm. asked her daughter mm. why are you married to a mother suspect mm. the man sent here to investigating teams that found the boy innocent mm. you are going to get 12 bans you'll vomit him their fear is that if this boy goes to USA, mm. he will spill the, boy, the bean. Prepare for uh, damage control. He's going to write a book. Whether you like it or not, you will vomit this boy. Me, I'm telling you, yeah, I'm internationally connected. Mm. Yes. ntibaba gemere kuba bagamere tebagala mu nemugenda kudda wa after using bagemere nemuvumiramu when she goes back and the husband bonanga mubakobye kaka omwana we yatta omuntu yatigala kubwa iso bamumu bwaiso why does it apply to the bagemere family you people you pretend to be balokole you are not balokole si balokole no eh maybe it's a different brand of balokole bantu ba mukama ba yesu kakati nkulaba kakati yo story yo tamale when the Get first lady went to education mm. i wrote a brief mm -hmm. that it was a mistake why ogena ministry bali balowooza nti first lady agenda kusikira bbaawe muki nga kabushenga akola opinion polos ezimulaga nga asinga bbaawe obuwagizi baawe amukube oba opposition emukube mm -hmm. nembagamba dont take the first lady to minister of education mm. yalibadde mukyalitewe mm. kakati ntiizi passive era muhozi scare -hmm. against the girl Mbakubie Koni. They wanted to portray the first son as a hero, but he, but he was defeated Koni. Since the Hera Koni Yabade had said that with his he. Who defeated Koni? Afende Mugozi. Afende Mugozi. Believe it or not, he landed in Galamba and Koni is nowhere to be seen. Hmm. Koni had eruded the old celebrated genus, Katumba, Omala Kazini, Onani, Nyakayirima. Mm -hmm. Mm. He was decisively defeated by Muhozi. Whether I asked it, if they wanted to demonstrate the skills of the first son, the team that the commander who commanded the operation that killed Bin Laden was in Washington. Mm. Thousands and miles away. Mm. If Muhozi was a coward, why didn't he stay at Entebbe Air Base? Mm. Maybe you can say we did not have the, the communication the Americans have. naye okkirizanga okkirizanekyomubyobufuzi batuga never qual with the success kituufu never qual with the success mm. omukazi ne bwaga nti oyo omwana tafaanana baawu bakusekerera busekerezi nti oyo omwana yafaanana mirundi n'amumalayo tamanyi bafaanana nedda never qual with the success mm. when my enemies succeed mm. eitha ndekayo okukikomentingako oba mbawagira nti ekyo kyakikoze kakati president 15 years ago mm. when alupo was minister of education mm. museven addressed a, a group of teachers mm. ne teachers union when you hear these people are talking about national security fund mm. you don't understand that every teacher contributes money to unato 1 percent uganda national teachers union. what are the benefits mm. yabawabiriyoni asatu biriyoni tano mhm. zabulya kumeza nga akulowaali mu state house eki 5 billion disappeared in the set house table when I was seated there as minister of Nabakulia Unato. nga minister weducation zaabu lya kumeeza pulezidenti nakwata mubiliyoni endala yali akabaako biliyoni kumi natano mhm. nebakwatao omukazi ali nemuwala wekitalya mhm. nebabasiba ekikazi bakiretera empapula mhm. nga bakiwaddeko biliyoni tano naye nga akaunti ziri sente ziriyo should we go to the account where you banked this money bwebavaawo nebagamba mbu abasomesa bali disorganized tuzizizayo kati omukazi mute lack of brain i can defeat one of southern people Eh, abamwe benyini mba nteka ku pano mba kuba sente zabulabubuzi because they have they believe in the media media ene inaki saturation level za media zino ziriki i said government newspapers are like women they appear to be okay when they are not okay mm. omukazi asula kumukeeka naye nga ate akola enviri nomusanga mukibuga nemumutya thats why uh, uh, sensible men fear these women mm. bero okinga abasajja ne babatya abayaye ne babakwana mm. naye ngaate gyebasula mm. omulaba mm. ku ngulu ali bugundi kakati empapula zammwe what newspapers is a member of the audit bureau of saturation akapande ako kabeerayo once you saturate more than 200000 mm. you become a member of the abc the audit bureau of saturation there is mm. no newspaper in uganda mm. temuli nebage kuba kuba mulete paper kuba yonone gula bagundi bonone even in mass communication credibility a channel must be credible to haringa bantu anyhow tinalweso agula buno bunabundi sauli yako buno kapisere mbabwani ndipo baogere nakana akange egenya nembukulire motoka ndizina aba amasimu abakuba who listen to them how credible are they mass communication is the channel must be credible kakati tamale kati abasomesa bano mm, abasomesaekigwerawa yabagamba do you have yep. a list of teachers 10 years ago mwalimu permanent secretary nga waggulu mweru mukazi munene wansi muddugavu namugamba we don't have it why we need 1.5 billion to compute this, this wound mm -hmm. nabagamba how much money do you lose mm -hmm. museveni Mm. mu state house bali betaga akawumbi kamu nekitundu yes do you know that headmasters don't know their teachers the risk is different kitya omusomesa yinza okubeera n'abasomesa nga bali abalira sente bagosi tebaliimu mhm. deos do you know when a teacher can, is transferred from matterly mixed school to matterly st andrews mm. mu mm. rural areas babagamba tejja kumala emyezi mukaaga nga toli ku listi kompyuta toliiko sente ba DEO ne bazibba tamali nagamba sali 10 years ago mm -hmm. we have unemployed younger people here mhm. mubakole mm -hmm. mu group mm. nge visitinga districts ne bagwa bugwe ne babala abaana mu bisomo mu gumu mm. nabo we banagagawalira babe naye abasomesa balina list bbiri ez'ebitabo zitya ebitabo waliwo abali mu gundi waliwo abataliimu hey. Eh. abasomesa abo mm. bana bakugamba nti nayisiza 100 tekiriiyo nanti oli ajja n'atuuza abaana makumi abiri yeah. n'agamba bonna bayise kati eryo lyerikuakwata abaana babanne kikumi uh-huh. n'abateeka mu kibiina uh-huh. kakati ebigezo bwe biba bigenda okukolebwa uh-huh. n'ayita abazadde uh-huh. n'abaga nti omwana wo tajja kuyitira ne bakolawo kisente ekirala mhm. nkukwatirawo ettayiwalake mine abright mm. omwana okulya sente zange nonkubamanye nenga kuwangulya mu offisi so kakati mm. when a ministry under the first lady nga mugamba because the first lady is not technical ngeriko saga nyingi anti mwebabira zinabagamba ti museveni gwawaana yenna eh. mwebabira kati yawanye gundi musenero mwebagenda okubira ani anti ajja kuba tayogerwamu musenero baleesa ripooti nga babuuza sente z'okunoonyereza ku covid anti kankubu ale president naga temunoonyerezaako mu bigan understand the president on two ways <laughs> otya the way to up, the, this manner approaches the issue mm. abo abawesitanda balina entalo zaabwe balina malisi mm -hmm. nti bo bwaba talidde ku diiru abuguma nnyo abaganda diru tugirekagwe nogirya noga mm. nti waye bibiri batugaje bujja mm. eh, nze banguba bamanyi -hmm. that if this money is not stolen, mm -hmm. children can have meals at school. Baba wandika tibamanyi. Bangamba kontra. And two, mm. publishing scandals is mm. one way of inciting the population. Mm -hmm. Why do you publish scandals every time? Babye zino. Lero bale serere laini, bale te wagonizi, ezita ezita kola ezita ja kulero. Ezita ja kulero zetu ina wana. Yes, nima kufumula abantu kumalero. Kwa kutambulida wana. why is it that there is a concentration of scandals in government musereza ligenda mugga thats what muganda tells you mm. abantu bali munaku tebalina kyebalya nga bawulira nabagamba nti gwe ojja obeere ewaka nga abaana batudde landiro lyababanja ogende mu kooti nga tomanyi mateeka ga bwenzi omwenzi asooka kwekebera yonna n'akawoo kabaka awaka mukazi ajja nakuhaginga abakuhaginga kukulisaayo mm. kuli akawoowo eh. akawoo k'omulogi kasabuni kabunyaa <laughs> soko linde tamale hey. kakati hey. Eh. if you want the woman to kill you hey. Eh. genda ah. nerishiti mukoti uh -huh. room service uh -huh. neroji hey. Eh. akuta because it means you yeah. have the money but yeah. squander it ozimalire eri yes. machara kakati the public hey. eso iso yaziba ziri emitwale kumi ekumi babala museveni tebwagulawo tebajja e, kuzifaakonebazibbanebaduka e. paka lwalijawo gavumenti ekola audit nebaduka andi theyayangabano batandika onkukuba mubango bamu 2014 e. kati tebatembye enyonyi batemba nebalola batemba nebalira batemba nebalira batemba ne balira abanene batemba ne balira batemba ne balira honale batemba n'alira atemba n'alira minisita atemba n'alira atemba n'alira wawuya atemba n'alira namaganda atemba n'alire masaka atemba n'alira shamani atemba n'alira atemba n'alire nakawa atemba n'alira atemba n'alira batemba ne balira batemba ne balira it started 2014 when they sacked me thinking that they can suffocate me etinuma babu tutestibete nsekoka mumutwe ba nenkwasa omutwe kasajja gwe naye bikyagenda mumaaso ebyo kyekibuuzo ekiriwo organs ezo ekyagendaaoyayimirira26 yeas in prison olozanjogera byakiralo mm. kakati nabagamba mm. nti abasajja abo balemesa museveni okuleta cuba ne doctors the cuba ne doctors are in kenya why mm. cuba trained doctors purposely for africa they no kiswahili mm. hey, hiyo cuba ne doctors wasema kiswahiliabasawa abacuba abacuba baba training for african consumption mm. bajje basomesa abaana baffe specialization mm. dokita womu uganda alina general knowledge mm. president nakwata abaana mm makumi asatu mm. n'abatwala eindia babali kumi na bataano mm. bwe batuuka eindia bagenda basatu sente ezabasigadde bazibira mu stetowns nga buli semesita ya mitwalo etaano etaano eya dola bwe bakomawo bayagala okulaba museveni ne babalemesa ajja babuuza namba eyagenda naye ne mubba wakiri mwali tutabeewammwe sente ezokusoma zaliibwa bazibba abaana ne batagenda kusoma eyozibba eh, eh, nagulamu woteri ku bizinga all of these things if I have documented where will you go if Museveni has done roads if Museveni has done flyovers what will the next government do I, polit, we shall move with what in the political science we call political hygiene kulongosa political hygiene nga mwabirika ya, ya kuba kubakazi mbubina ya kola chi how many people in this kavuyo vowers mm -hmm. abantu bamekaba limedua seba gara ya limwa academic papers we are moving towards total political hygiene you were mentioned in this tebajja kuti mugenda kubeerawo abaana bammwe nabo nti gwe ali indicted for killing for, it is estimated 4000 ugandan carls were killed in india alone and his their organs extracted mm -hmm. the following day mm -hmm. a mm-hmm. parent hears read the new vision uganda india to strengthen commercial diplomacy did you raise have we raised with the indians that the four southern ugandans were killed in india and their organs extracted when should we raise this issue with the indian medical associationtinakyogererawan ono oh, oyo omusajja abaddewo mu medical association babadde bagulamugule bwadduka buno obupapula babuwa 10 biliyoni nga n'abaana bamwe basobola batwala bukedde bagiwadde sente ekubekereziya kayira yaguzemu nenyumba kulu be yaguze enyumba bavuga mpenkoni bakazi baabwe tebababuulidde abakadde okubakereziya yazimbirwa ku lwazi gwe kapapula kamwe kekasosa okubakereziya kereziya ekubiddwa emyaka gya nkaaga nawa yonna gwe, gwe bukedde kabakatuli kibazinde bukedde okubalaba ku mikolo gya kereziya ababukedde bwe mugende mwogere ne bapolisiti bamu nayabakatuliki baleiti okwata owabukedde kwekereziya wonna mu saavisi mujja kukinyonyoka kulu byojja kukinyo kaleero ojja kukinyonyoka siga osoose okubeera newsedisanaffe mutufuule abalokole nekakuba bujingo nekakuba bujingo nekamuteeka wale okumanya akasajja kakafiyoyou don't know these people The, the first, do you know where, when they, they, they jackay nembwa do you know mm. when they attacked bujingo mm. bujingo had been a chief celebrant at a party where afende was, was celebrating mm-hmm. mm -hmm. birthday y'emyaka ana muetano mm. bwe baalaba nga bujingo mm. yagicelebrating booked started attacking bujingo mm -hmm. even the party did not receive mm -hmm. publicity kyagenda ku bujingo who did it mm. one of the colombia will answer seboa will answer ne bavaawo n'ekizimbe bujingo kyeyasabira mm -hmm. nakyo ne bakae kyatonye ekya uganda revenue authority cause ba contractors babajjako 2 million dollars mm. bazitereke in case the affair is complete mm. bwebazi basaba ne bakigulawo ne bakiteekamu amazi babe 2 million dollars mm. mbiso is everywhere kati buno obusajja obubadde bubba gundi yabutuwonyeza amongi in fact for me Ani. i sympathize with amongi as i was sympathizing with kadaga why parliament is a mob if that man in his libidi style came into parliament these are uh, vampires because has lost a deal vampires is it the first deal concerning msenero yediru ekuyisa abantu ba vampires these are not mafias they are vampires kuba tali diku eh, tali ngolo biyi mulyanga fanga mutuli yako nga tetugenda mu palamenti okujejembera oyo mubaka iyo namusinyeyagaye bali bavampires tebakyali bamafiyanti kati banywa musaayi bakanywa musaayinaye naawe bulijjo obalumba ttaamalibatondu gundi kankubula ekyokubiriisinaobadde eh. uh-huh. oyina omwana mm. ngaafuna grade ngaafuna f mm-hmm. nofunayo omwana afuna second grade mm. emuwa museveni aziroyadde yaddengo yes. mubi omweru kakati mm. museveni yakwata 6 billion mm -hmm. nakwata 3 uh, square miles of land mm -hmm. naziwa sembeguya ne bwanikono dokita bwani bafulumye balunde embuzi enjeru mm. falabo maketi ziriwa embuzi eziriwa embuzi nza okuba zalwala zifa ono omukazi profesa simanyani ne bamuwa mm. center afulumye akawunga kamatooke where is it in the supermarket presidential initiative on banana production yes where is it oh, why hey, eh, kakati mm. eh, nosanga president borrowed mm -hmm. 400 million dollars mm -hmm. to expand electric power mm. mubyalo lunana mwana zona bazibba mm. kitutu kitu nerwendi kubaki eh hey. Eh. hey. kanzi alibu biliti nga bali basatu eee hey. kakati mutu wala baka pa parliament ni baba menya na yaba dominating a parliament kati mutu ndere abana akula vietu agali kosesa bilongu situ senyonyi kosase yes hey. abena alimu abala ambala hey. matamabuku sitting allowance make it talking allowance liko baka imbute hali a talking allowance bulingi yuwa kabina andisi hata <laughs> amali yes hey. kakati hey. kyogamba uh, kati kese yamusenera egenda kubasotezi mupro ekirala nakwata buno obubbi obadde bufera mm-hmm. banga bakola bamala okukuba nti ate obawe buyinaki mm. nti kati nga buno buno oyo bwawa sente nalweso mm. buno obukwata obuwanga bwabantu ne bubuleka mayiri nga abagagga ono walubirizi yabukwata but the problem we don't have a law that deals with bufere the era akakasajja kajja kuvayo kagundi kabigirwa mukazi wako purezidenti yamuwa 500 million mu kampeini amakimani sente zange oyo omuvubuka yaze amuplaying ah, ah, ga sick and game with mirundi irukamu tumi amai amai evillage galo sikubye you are holed up in your house listening to me powerful as you were you cannot do anything to me switch off one ready gundi program bakubentweyo bajasi tugende mumaaso kakati that's one eh, nti ekyo ekya parliament mm. is the president has not stopped mm. it, the probe has no powers mm. prove the president wrong mm, nmusisiwishiyadmusisiyamubyanemitwalo mm-hmm. mm-hmm. kumi namusanvu netumwebaze mukampala mm. besi yetuwangula nenkumi satu enyamu enkumi satu mubiri kumi nagumu biri kumi namukaaga because of the impact of tumwebazazibwe nchayo presidence negundi mm, mm, nemusisi nesi mm, yatukubisa mitwala kumi na musanvu kati ati gino tekyogero ejya bobi wine kakati singa balina a hundred musisi bandimuwangudde mirundi emika museven will listen to you naye amanyi who are behind this tyoyazaliribiti mm -hmm. knows ate basiru mm -hmm. the following day omukazi oyo nalaga museven bas namulaga naki you don't qualify with the success mwalirinze kati mm -hmm. museveni atalabangako letmyasmuye muzadde gwegambye atalabangako wa second grade nti nalaba basi rwanda yakoze boda boda ekolya kunjuba zino hmm. zonna yazigobyeyo ezamafuta yes esola motosaikokakati ifu rwanda kandidevelope motosaiko uh-huh. nammwe nemulaga basi ziri bwemuba kumbiranye ekikola nolwekyo mwe temutegeera tebalina research hmm. kakati finaly Mm. kyensembyayo mm. museveni waayina okutegeerera mm-hmm. nti gavumenti empirya baagimuwambako mm-hmm. ne bwanazaawo empapula papula zanazaawo eziri under vision management mm-hmm. which has a subterfuge mulimu agikoleramu when the president said buganda land board is illegal do you know what they have, the game they have played him mm -hmm. Mm-hmm. His story has not attracted debate and there is no follow-up story in the newspapers. including a new vision nemubukidde mm. Mm-hmm. temuli mu response mumuleka ayogere mm. don't you think that that is battle when Museveni comes up and says Uganda Land Board is an illegitimate institution mm. it mm-hmm. would attract a debate mm. bamuzanye contempt don't answer mm. that's where his problem is obuzibu bwebuliawo yes hey. Eh. two museveni cannot defeat buganda land board one time i bet with him mm. tosobola kukubakoni mm. i can bet again mm. museveni cannot defeat buganda land lwaki tasoboa why uh -huh. what land board is he talking about buganda land board gye boogerako si yeeriwo mm. eno kabaka azi company erimu kabaka ni mutabani wejjuuku bebasiaholoders mm. kabaka has powers mm. to put up a company to manage his estate square miles ebisatu muatano mm-hmm. kati buganda land board kimu seveni yayogeraanti si teriiyo eyomubigambo ndala mm-hmm. the actuano ndala eh. two mm-hmm. the president gave this irrigitimate thing is realizing now land titles kakati kakati when land changes three times teridda gyeryava ebyapa kabaka alina abafere benyini abakulirwa saabafere tayinza ba wangula museveni mengu eh. i was reading kana kataba tokalaba bafunda nesirwaji okwota nakandika biri mukaaga tetulina time abiri mwesatu mm. obudde buwedde eh, badde nja musomera endagaano y'olwenda Uh, I, this situation, I compare Museveni's situation mm. mm. with Obata's situation in 1966. Mm. Obata was confronted by a similar problem Museveni is facing. Mm. Because in a political sense, we tell you mm. that history does not repeat itself, mm. but a similar situation emerges with mm. different key players. Mm. Yamanya Musega Yagamba, mm. fools repeat mistakes other fools made in the past. Mm. Obata found himself with the same problem. mm. kabaka yeka was attacking UPC supporters in Buganda mm -hmm. killing them destroying their properties mm. nga bamaze okutabuka okay. obate naagamba mm. let me parliament neteka akakiiko mm. to prop violations committed by kabaka yeka to mm. ban it mm. bweyakitwala mu parliament the mm. kabaka yeka people included diverted the motion the deviates from its original purposes and included the amasanga ge Congo ne Gold. But well, I think I'm mean. Eh. What would have better have done? Chiche and because better yadi they say a take a refugee be in a view of with the qualifications you piss in a kapaka can be jump. this yeah, is what qualified. this is what the Kenyans have done uh -huh, the batia. chairman of the electoral commission has set up tough conditions to force small parties zisigalimu binini mm. jubili ne ODM mm. and what is interesting mm. Odinga is not defecting from ODM Mm -hmm. Jubilee is going to remain there nga head wa ye president ye, ye, ye wuhuru kati wuhuru wakoze cha kabira mm -hmm. kabira ya biru woku satu na mm -hmm. foka president mm -hmm. na asikaza senator for life mm. Mm-hmm. nasigalanga yafuga kwanga mm -hmm. this is what uhuru is doing uhuru. this man mm. Raila Odinga is not leaving ODM mm. ODM is remaining there mm. but you